Salut les rôlistes, on se retrouve pour RPG Day 2017, question numéro 6. Si tu pouvais jouer tous les jours pendant une semaine, décris ce que tu fais. Eh bien, euh, déjà, au niveau du rapport en partie que, je fais euh, de façon plus étalée, euh, je serais probablement MJ 5 fois et joueur 2. si je pouvais jouer à la semaine et que j'avais les mêmes joueurs de disponibles, je pense que j'essaierais de leur faire une partie intensive, une campagne très courte sur 5 jours du même jeu, afin de, bah, permettre de, faire quand même une histoire euh, complète, tout en restant très impliqué puisque les parties se suivraient. Et les deux autres jours, j'en profiterai pour me distraire en tant que joueur auprès de ce que pourraient proposer les autres MJ. Et vous, qu'est-ce que vous feriez une semaine euh, de jeu de rôle euh, complet Eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Ciao les